Oke, langsung saja kita simak bagaimana caranya untuk membuat e, duplek dan menyimpan menyimpan duplek simplek RPU biasanya dipergunakan untuk RPU ya nah, dan bagaimana menyimpan atau mememorinya, mememorikannya. Kita mulai saja. Ada uh, kita tahu yang harus kita tahu adalah resip dari resip dan transmit. Oke, kita mulai dari resip saja eh, dari uh, memori yang pertama umpama kita masuk ke uh, resipnya misal 3500 14 350 14 kita masukkan 14 3 50 oh maaf 4 kelas 3 500 ratus terus kita simpan dulu di channel dengan cara tekan menu atau pansen yang ada di sini atau menu yang ada di sini ini ada menu kalau saya bilang menu berarti di sini di eh, apa namanya di ekstram tekan menu cari dan geserkan pakai ini CH up atau down kita cari memory channel nah, sudah ada memory channel kita tekan menu lagi dia bergeser nah, kalau sudah ada CH nya berarti dia sudah terisi kita cari yang kosong saja nah, 3 dia tidak ada CH nya contoh kalau dua dua itu ada CH nya berarti sudah ada isian kita satu pun ada isian berarti 3 nah, kita kosong setelah ini tekan menu lagi tekan menu lagi kita tekan PTT aja nah itu 3500 nah umpama itu receipt uh, itu receipt nah, sekarang kita cari TX nya TX nya umpama 2500 kita masukkan lagi 14 2500 itu TX nah sama seperti tadi tekan menu memori CH setelah begitu tekan menu lagi kita lihat sudah kita lihat di nah, kita cari nomor 3 oke ini pun sama pakai up down oh, pakai ini satu dua 3 dan 3 kita lihat 3 nah, jadi di saat nerima receive 3500 dan transmit dia bergeser ke 2500 nah begitulah cara untuk me membuat memori pada perangkat wireway UPI 9 800 eh, mudah-mudahan bisa membantu tapi jangan lupa subscribe-nya dan komentar hmm, oke okay. uh, eh, untuk membuat nama uh, untuk membuat nama lihat pada video berikutnya